Salutan al cio, e ni vo dia via dio. Eble vi povas audi che mia voce shangigis. Mi culpigas dailon pro tio, char mi ne <laughs> bone dormis hier al nocte. Mi devis voyagi heimben, cae mi litigis circa la dua. Sed nun esas la postan matenon, po mi ca la edzino intensas iri al iu um, zoo al besto giardeno. Sed anto ni idos tien, compreneble ni devas bone vecigi, cae rigadu tion cion mia edzino edzino ku iris por mi estas mia plej ŝatata manĝaĵo iom ajn uh, kaj mi scias ke ĉi tio signifas ke esence mi ne povas manĝi por la restaĵo de la tago ĉar mi intencas perdi mian dikecon kaj pri tio efektive mi perdis nulo komo du kilogramoin da mia pezetso. Do ni jes alvenis al Helensburg, kai ci tie trovigas la pesto giardeno, gi estes evle quadec minuto in for per pieto, sed hodia ni estes ege bon chansai, char estes eh, autobuso publica ci tie. Do ni jes alvenis al la parco, kai mi havas ci tiun carton, kiu estas, gi nomi jas season pass, kai tio signifas che mi povis veni ci tien, tiom multe kiom mi desidas. Estas ruĝa pando en la arbo. Kaj ĉi tio estas la tre farma aŭstralia ekidno. Saluton amiko, saluton. Ĉi tie estas albina ekidno. Ili neniam volas montri al mi la vizaĝon. Mia edzino tre volas brakumi la koalon. Kaj jen la mondfama koalo, ĉiam dormanta. Estas tre mal ofte ke oni affective vidas ilin iranta. Ĉi tiu koalo havas makulon sur la postaĵo. Kaj ĉi tiu besto nomiĝas la tilacino. Ĝi ne plu ekzistas, ĝi estingiĝis antaŭ preskaŭ cent jaroj pro tio ke bienistoj kaj farmistoj en Tasmanio essence detruis la medion por ĝi kaj pafmortis ĉiun el la lastaj de la specio. The presentation is out here and we will surely be feeding this enclosure. La cocoi ci tie memorigas min per la cocoi c'è la domo de mia patrino. No, no. Rigardo la tre charman kai lindan shapidon. Oh, mia edzino volas nutri la shapidon per herbo. Mi ciam sti volas kiel vi nomas tiu in du sako in pendas sub la collo de la besto. Tie. uh, tie. Vi du devas batali gis moderten por havi la honoron de gia manjajo. Por tiu kiu ines cias kanguruoi tre ega shatas manji bananoin, do mia edzino nun volas manjigi la kanguruon an para la banano. Se citio ne vere estas kanguruo, estas valabio. Rigardu, la valabio nun mangias gin el la mano de mia edzino. Eh, mi havas la bananon por vi. Do, memoru che vi devas meti gin recte anta la oculoi de la valabio, char valabioi in povas vidi planken. Mangigu gin. Mangigu, mi volas filmi. Oh my god, oh my god. Gi <laughs> tre shatas mangi la shellon de la banana, ciu ne?

Rigardu! Knanjo! <laughs> Mi metes la shellon sur la capo, sed evidente la herbo ci tie multe pli bon gusta ol la shello de la banano. Oh, oh, rigardu! Rigardu! <laughs> esos ci Esos... Oh, ah, ok, do vi amico just trovis gin. Hej, hej. Igen på revy.